Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وانت تنام تحت الكواكب فكر بغيرك Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. ثم من لم يجد حيزان المنام Με λένε Νουρχάν, είμαι από τη Σουρία, είμαι 14 χρονών. Εγώ και ο αδερφό μου και η μητέρα μου, η μαμά μου είμαστε εδώ. Πατέρα μου είναι στη Γερμανία και εγώ πάω στο σχολείο, με τις φίλες μου μιλάω, γελάω, τρέχω, περπατάω, κλαίω. مرحبا نافيا من نورهاني السوري ما عمري متعرض صالية أزو جاخو بريخو عم فرن عم بسفيني هاتن فر و أز حقلك حج فردكم أنا أخو فر هرم Βρισκόμαστε στον χώρο του Κέντρου Ιστορίας Αντολογήματος Θεσσαλονίκης. Παρά την, την κοινή δοξασία, μετακινήσεις πληθυσμών και άρα προσφυγικές εγκαταστάσεις, είχαμε πολλά χρόνια πριν από την Μικρασιατική καταστροφή. Κυρίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου και Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, αλλά κατα- και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φυσικά μετά τη συνθήκη του Νεϊκή του 1919, όπου ανταλλάξαν οι πληθυσμοί μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وأنت تحضن حروبك فكر بغيرك Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. لا تنسى من يطلب يطلبون السلام Σχολείο όπως το στο σπίτι μου και παιδιά όπως αδερφιά μου είναι. Και στη Συρία ήμουν έτσι και εδώ αμπελούκι που έχω μου αρέσει. Εδώ τα ζωή είναι ωραία ησυχή. Η Ελλάδα όπως η χώρα μου είναι, δεν έχει. ό,τι. Αλλά εγώ μου άρεσε η Ελλάδα πιο πολύ από τη χώρα μου. Δεν ξέρω γιατί. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وانت تحر بنفس نفسك بالاستعراض فكر بغيرك Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. من فقد حقهم في الكلام Φυσικά, η μεγάλη εγκατάσταση προσφύγων έγινε και μετά τον, ε, την μικρασιατική καταστροφή και κυρίω μετά το 1924 όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν έφυγαν οι Τούρκοι ιδιοκτήτες από την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα ε, ο Δήμος μας, ε, ήταν και εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν άρχισε η πρώτη εγκατάσταση των ε, προσφύγων στους αμπελόκηπους μετά το 1924. Η αγροτική εγκατάσταση αφορά το συνοικισμό αμπελοκήπων, ενώ η αστική εγκατάσταση τον συνοικισμό Επταλόφου. Όριό του ήταν η σημερινή οδός Βενιζέλου. Μετά το 1926-28 όταν ε, πλέον το ελληνικό κράτος άρχισε να οργανώνεται ε, και να μπορεί να, να διευθετήσει το προσφυγικό πρόβλημα, έδειξαν τους, ε, πρόσφυγες που είχαν κατασταθεί μέσα στη πόλη της Θεσσαλονίκη και τους ανάγκασαν να πάνε ε, σε διάφορους άλλους χώρους στους οποίους τους προτείναν. Πολλοί από αυτούς δεν θέλανε. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένα τρίτο κύμα ε, προσφύγων στον χώρο των απελοκήπων, οι οποίοι όμως δεν είχαν πραγματικά στον ηλιομύρα. Αυτοί οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν και δημιούργησαν το Τενικέ Μαχαλά των αμπελοκήπων. Ένα χώρο με 300 σπιτάκια περίπου, το οποίο ήταν με λαμαρίνε, γι' αυτό λέγονταν Τενικέ Μαχαλά, ένα χώρο λιγότερο από 40 τετραγωνικά, ένα χώρο που φιλοξενούσε 6-8 άτομα χωρί καμιά υποδομή, χωρί ε, ε, καμιά βοήθεια. Βρισκόμαστε στον προσφυγικό συνοικισμό Αρμένικα, στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκη, όπου μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων εγκαταστάθηκαν ε, πρόσφυγες σε μια έκταση που τους παραχωρήθηκε από το δημόσιο. Οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέψανε στην Αρμενία ε, και εδώ εγκαταστάθηκαν ε, κάτοικοι από, που ήρθαν από την Ήπεθρο στις πόλεις κατά τη δεκαετία του 50 περίπου. Ε, ο συνοικισμός συγκροτείται σε νησίδες ε, ακανόνιστου σχήματος, είναι τα σπίτια σε σειρά και περικλείονται από τους δρόμους, οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμιο και ο δρόμος πολύ συχνά ε, εκτελεί το ρόλο της, της αυλής. τα σπίτια συνδυάζουν χαρακτηριστικά της λαϊκής βαλκανικής αρχιτεκτονικής, χτισμένα με ξύλινο φέροντα σκελετό, τσατμά, μπαγδατή, και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε σε σπίτια ακόμα και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Ε, είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και τουλάχιστον για τον τόπο μας και ιστορικής ε, αξίας. κόσμο ε, του δέχτηκε καλά. Δημιουργήθηκαν επιτροπέ επισκεπτισμού, λύσαν τα προβλήματά του τα πρώτα χρόνια και σιγά σιγά άρχισε η μετακατάστασή του στα περίχωρα τη Θεσσαλονίκη. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφοροι συνοικισμοί όπω είναι τη Τούμπα, όπω είναι τη Τριανδρία, τη Μενεμένη και φυσικά των αμπελοκήπων. Στου αμπελόκηπου ο χώρο ε, που συνάντησαν ήταν ένα χώρο με ε, παραπήγματα του Αγγλικού στρατού από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν βρήκα κάποια παραδείγματα στα οποία μπορούσαν να εγκατασταθούν και οι υπόλοιποι με την φροντίδα του κράτου, όπω είπαμε με την αστική ή την ανάλογα την αγροτική εγκατάσταση, βρήκαν τον χώρο όπου προσπάθησαν να στήσουν τι οικογένειέ του, τα όνειρά του και να παλέψουν για ένα καλύτερο αύριο για μια καλύτερη κοινωνία. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. وانت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θυλάσουν. من يرضعون الغمام Όταν μεγαλώσω, η πατέρα μου λέει θα γίνει μεταφραστής, η μητέρα μου λέει θα γίνει γιατρό και η κυρία Κική του σχολείου λέει θα γίνει δασκάλα. <laughs> Εγώ ή μεταφραστής ή δασκάλα. Γιατί μα- από το μικρά, εγώ μου άρεσε, αγαπάω πάρα πολύ τα μικρά παιδιά σκέφτεσαι εκείνους, τους μακρινούς, τους άλλους, στον εαυτό σου γύρισε και πες وانت تفكر بالاخرين البعدين فكر بنفسك «Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι». قل ليتني شمعة في الظلام Με λένε Νουρχάν. Είμαι από τη Συρία